thank you Ça va les gars Bois bon café. Ouais. On est bien là quand même. Hein. C'est bien de l'argent public dans un HLM. Ouais Merci, merci, merci, je vous aime Música Thank you. Thank you. Thank you.